ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです弟の音です音くん、はい、このチャンネル先日2周年のお祝いをしまして、うん、いよいよ3年目に突入ですイエーイイエーイ本当に本当にたくさんの方に支えていただいてここまで来れました皆さんありがとうございますありがとうございますさてこのチャンネルも2年の歴史が生まれたということで今回は特別企画を用意しました、うん、題して ゴロチャンネルバイロード理解度チェックテストおというわけでねこれから2人でテストに挑戦していきます、はい、テストの内容はこのチャンネルに今まで登場した会話や出来事などチャンネル愛があれば解けて当然の内容となっております、はい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 みんな絶対100点取らないお,、ね、お姉ちゃんじゃない社長ほんま許さへんからな100点取るではいいただきました <laughs> さて今回のテスト問題は先輩社員であるさとちーさんに作ってもらいましたありがとうございますありがとうございますさとちーさんは広報部の私の先輩で今回動画に出演するにあたって私がデザインさせていただきましたドンはい 見て可愛いでしょ可愛いいやみんな私こういうお洋服のデザインもできるんだからねいいですねダサいと思わないでねダサくないでしょこれ実際に可愛いよでしょこれは率直におお私もこういう服を着れば意外だわ大丈夫なんじゃないかなえしかも問題もね、作ってくださったということで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 本当なのえすげええもう絶対欲しいから私も絶対負けないよ勝ちますもう本当に勝利譲らんから負けませんこれはさらにですね皆さんまだあるんですよまだあるのそうまだあるの立てかけていくよ私は立てかけていく <laughs> あれ立てかけていくって言わないまあいいやその商品詰め合わせと同じものをですねいつも私たちを応援してくれているネバ社員の皆さんにもプレゼントしてもらえるそうですおすごい詳細は私のツイッターをチェックしてくださいはいぜひよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは 早速テストを開始していきたいと思うんですが用意は大丈夫もちろんいつでもいいですよいいですねその心意気ネバ社員のみんなもねぜひ解いてみてくださいそれではいきますよよっしゃよいスタート始め名前書くとこがない名前はでも上の方に書いとこ <laughs> 字間違えたら0点だからねえ書けるよね自分の名前くらいああ <laughs> ちょっと待って面白 <laughs> えー、えー、あいやでもこれはえー、あこっちとこっちどっちだあちょっと待ってちょっと待ってこれはでもこうこうこうだけどちょっと最初えー、っと えー、っとまあまあまあ私これ余裕だわ最初はねいやでもこれはこうだな、うん、えちょっと見つけてよちゃんテストだからねこれ これ音わかんないよ絶対いや自信あるぞよし終わったできたいいねもういいねもう大丈夫はいということで2人とも終わりですはいさてテストの採点終わって今問題が手元にありますちょっとお互い、はい、テストの点数を予想しましょう、うん、どうですかいやいやいや手応えはあるよいや私もあるよもちの論本当何点ぐらい、うん そうだな、まあ、100点があるとして、まあ、加点ちょっとあの芸術点とか技術点プラスして、まあ、150 105点ぐらいかな105点ぐらいはあると思いますあはすごいね、うん、俺俺の回答が満点じゃなかったら多分動画の方が間違ってるかな、うん、おそこまで自信言っちゃうじゃあお互いに見ますか見るかはい行きますよせーの じゃあ1問目からやってく私1問目正解してるけどどうだったおそうなの、うん、俺はね間違ってるね <laughs> あーダメ これ間違ったらいやちょっとなんかあの他の動画と勘違いしてて4番のやつが、うん、あれどこだったっけなと思って禁断のデスク紹介してみたってやつね勝手に新しい方のなんか姉ちゃんのその、うん、内部事情を公開したみたいな内容だと勘違いしててだから新しめだと思っちゃった <laughs> いや何内部事情を公開したって違いますよめっちゃ古いよで2問目がですねちょっと私出生地間違ってたえ俺どっちも間違ってるよ もうダメダメじゃん私の動画見てないでしょ私がロートのため池って書いてたので本社 <laughs> 本社が抜けてたから多分ダメだったのかなああ俺出生地がグランフロントだと思ってた現住所うち がうちって何なのネバシの源流種うちって何どうでもいいなと思って我が家そういやいないわあんたいないと分かってるでしょいやだってあいつどこでもいるじゃん <laughs> まあね次3問ねエンターキーですねエンターキー強く叩きがちはい私これ正解してるキーボードって書いちゃったねああ惜しいねキーボードこれは範囲広すぎるわで次2問目がコピー機に原本忘れがちあもうこれはね僕正解してますよ嘘 いやだってコピー機に忘れるものっつったら原本でしょじゃあ3番目ねほぼほぼ終わってますは全然終わってないよだってはいこれ来ましたやりました音え嘘あったのこれはね覚えてたえすごい私あ宴って書きました宴は全宴は全然終わってないよってまあそうだよ 全部だけね <laughs> じゃあ四番目ね節分の豆うまーえなんて書いた鳩にあげがち <laughs> 全然違うじゃん私そう美味しいって書いたんだけど違う私が読むなら美味しいなんだけどネバシを美味しいって言わないんじゃない私が言わせればいいはいい話だしないじゃあ次五番目 V ロートプレミアム最高あへえあそうだったんだ何書いた 生ビール最高って書いてあ一緒一緒日本酒最高って書いてある日本酒最高いやこれ考えること一緒じゃん <laughs> あでも日本酒あるあるですよ日本酒あるあるじゃないよで問4問なんだけど第1回音を生まれ変わるなら何になりたいかという質問において音の答えを予想した心はなんと回答したでしょう正解は桜の木 <laughs> あれ私あそっかえでも私回答木って書いた 一緒じゃない桜の木、うん、何考えてこの発言したの怖っなんでだろうね怖いわなんでだろうわかんないでも木だとは思ったなんて書いた生まれ変わっても私の弟 <laughs> ちょっと待って言いそうじゃん <laughs> 生まれ変わっても私の弟になりなよみたいなあ言いそうだな えー、で、次5問目ですね。えー、関西ローカル番組をイメージした架空の番組、なにわの心。動画内では今時男子のお買い物事情について特集しているが、動画の最後でなか流れる次回予告では何を特集すると予告しているか答えを。で、答えが、大阪のおばちゃん必見、あめちゃん特集。え、私めっちゃ欲しいよ。おばちゃんがよく持っているあめちゃんの種類。俺正解してんの。え嘘俺大阪のおばちゃんがくれるあめちゃん特集って書いて正解してる。え、ちょっと待って。 あ、え、ダメなんですかこれ。では、えー、問い6ですね。これは音の絵ですね、全部。以下の写真を。え全部俺の絵うん。写真を見てそれぞれ何のこ絵か答えなさいこれ二番三番は姉ちゃんの、ね、絵じゃなかった違うよあなたあなた自分が描いた絵も忘れたのえいや2と3えちょっと待って二番って私 と1番がメンソレータムリトルナースマークちゃん2番が太陽のと3番がキズナアイさん4番が私ネバセイ心となっておりますちなみに私これ全部正解しておりますこれも全部正解はいじゃあ特に、えー、意見もなしということで次に行きましょう 問7ブラック上司の攻略方法で披露した定時帰宅術を3つ答えを忍び足シャットダウンスマブラいやごめんなさい申し訳ありませんこれに関してはちょっと <laughs> あの動画を見直したいと思いますそうだねそうですねいやでもそうだよ、はい、撮った撮ったいや撮ったね撮ったよやったよこれうんいや言われたら そうだったそうだったって思うんだけど次8問目ラップ企業系ラップモンスター現るという動画で、心と音はそれぞれ何という肩書きで紹介されたか空欄の部分を答えようなにわのスキンケア娘心で、えー、音なんだけど生粋のサイドバック音そっかいやなかなか惜しいね2人ともね9問目、えー、大阪弁女子はこんなにも可愛いねんのサムネイルに適した文字を書きなさいというで私は横書き きにしちゃったのでマイナス2点おうん、惜しかったって書かれてますね俺マイナス7点なの2 <laughs> 日連続え2日連続で遅刻してもうた <laughs> そう言っているようにも見えますね2個マークがついてるんだけど腹立たしいいやーやっぱりなんだそれは3点は上げてるんですかちょっと待ってこれが芸術点というやつだよいやいやいや <laughs> 何がそう言って にも見えますねだよ10問目ラストはいラストですみんな大好き裁判のやつですねあーそうだそっちかねえ一緒じゃない多分上水玉でしょいやそうなんだよで下フリフリスカートなんかちょっと違うなと思いながら私もあどっちかなと思ったんですよでもダッサいもんなって思って書いて私にしたらどっちでもフォーマルなんだじゃあこれはミスったせーの ペラリあちょっと待って <laughs> 三十七点百四十九点です四十九点とあ四十九かあれおかしいなどっこいどっこいじゃんどっこいどっこいじゃないわあでも私が勝利ということですよねこれはねまあそうだね点数的にはねもう予想の半分も読んでないけど <laughs> いやもあ仕方 ないよ、えー、私が49点音がえー、っと58点何言ってるんだ 30? 37点ですはい37点ということでこの勝負の聖心の勝利ですイエーイめっちゃ嬉しいこれで私詰め合わせポえセットもらえるんですもんねあそうだよやったよ こんな点数でいやもうもちろんもらえるよそれは勝利勝敗だからこれはお預けでしょう勝負だからこれはいやこれはさとちーさんもがっかりだよいやいやいやいやいやいやがっかりしないでがっかりしないで皆さんにもねぜひねあの詰め合わせセットプレゼントしてもらえるそうですので、うん、ぜひ私の詳細ツイッターを見てくださいということでね皆さんにもこの詰め合わせロート製品の